me va a filmar una vez. Un segundito. voy a agarrar mi parita y va a poner el brazo así. No, yo no voy a poner nada así. sí, Va a ser así, va a decir pata de cabra, la, la, la. No, yo nada. Por favor. Basta. Por favor, por favor. Déjame escuchar. Bueno, bueno. Poneme, agarrar esto. No, hacelo vos. Agarrarlo. Abuela. No, no puedes hacer siempre lo que vos querés. A la una, a las dos, a las tres voy a hacer a desaparecerme. Desaparecí, ¿dónde estoy amigos? Escriban en los comentarios. Yo estoy muy feliz. Bueno, las borrachitas a Butoca. ¡Ah, sí! Gracias a mi patita. Oh, sí. Bueno, adiós amigos.